いろいろな拳法と出会いそして次々と新しい技を身につけていきましたでも世の中には珍味の知らない憲法もあるのですそれは闇の中で伝えられてきた殺人憲法ですこの方向は玉宝橋じゃ龍海さんいつもと様子が違うな行こう龍海さんを見失うよ まさか大臨寺が殺人剣よく来たな龍海おう話し合いに来たんだ黙れ 兄を殺したのはお前だえー、龍海さんがそんな、うん、聞いてくれウォン君は誤解しているうるさい言い訳はやめろ兄は強い人だった私の理想だった いいな兄さんは大臨時に修行に行くお前一人でも大丈夫だなうん兄さんが強くなるためだもんうんお前が兄を殺したんだ優秀な兄に追い抜かれるのを恐れて死ね うした大臨時の殺人憲法とはそんなものがここれは毒手剣俺はただ復讐のためだけに生きてきた兄が死んだその日から 毒が回ってきたなとどめだ待て龍海社に何をするんだ大臨時の奴らだな <laughs> いいかよく聞けこれは始まりだ大臨時憲法を潰すまで戦う人殺しの憲法を根絶やしにするまでだ何 <laughs> 待てオーナーでも奴は大臨時憲法を人殺しの憲法だと 人殺しは私だ龍海さん龍海師匠しっかりしてくださいそんな龍海さんが人殺しだなんてそんな龍海さん龍海 に深れは追ってないのにどうしてその男が使ったのはおそらく毒死剣だ毒死剣うん毒死剣とは毒草や毒じゃ毒蜘蛛から取り出した毒を砂に吸い込ませそれをついて指先を鍛えるそして毒を含んだ指先を中和液で中和するそれを何度も何度も繰り返すのだそのうちの指先は強い毒を持つようになる恐るべき殺人剣だ 傷から龍海の体中にその毒が回っているんだおそらく最後の一撃を食らっていたら助からなかっただろう私どんな毒にも効く薬草を知ってる行くわよライチしかし誰がこんな恐ろしい技をウォンと言ってましたウォン龍海さんが人殺しだって嘘ですよね龍海さんは人殺しなんかしてませんよ 龍海がそう言ったのか老シ。その答えは龍海から聞けわしの口からは言えんな、うん、嘘だ嘘だ嘘だジミーカリスマが消えた時偶像は地に落ちるお前意味分かって言ったの本で読んだだけだウォンがのはい 兄の位牌を届けた時はまだ子供でしたがあの事件がウォンの心を歪めてしまったとしたら大連寺にも責任が生きとし生ける者には必ず死がある誰が責任を取れるものでもあるまいて誘拐士やなあの誘拐さんが人殺しなんて信じないぞ僕は信じないぞ 心に乱れがあるの大臨時憲法は人を助けるための剣だよね人を殺すための剣じゃないよねその通りじゃ教えてなのに龍海様なぜ男には言い訳をせずその重さを自分一人で背負わねばならないこともある珍味 龍海を信じてやれ大僧侶死なないで死なないで龍海さん Oh! 遅いなライチ。んどうした珍味大臨寺の代表と流派の名誉をかけた戦いをしたい日暮れ時玉宝橋で待つえ逃げるとライチの命はないと何僕行くよ これは大臨時全体の問題じゃ大僧城にお伺いを立てねば勝手なことはできない僕龍海さんの敵を討ちたいんだ、うん、大僧城大僧城僕を代表に僕を独主権の使い手と戦わせてくださいよかろう ただし龍会の復讐ではない大臨時憲法が決して殺人権ではないことを右恩に教えてやるのじゃはい老子あとは任せるはっ戦わずして独主権を破る危険な修行になるぞはい珍味あの川を飛び越えてみろ 権を破る奥義とどんな関係が飛ぶんじゃあはいん今度はあの谷を飛び越えてみろえー、落ちたらひとたまりもないやどうした 幅はさっきの川と全く同じだぞでも飛べないのかできるさこんなの軽いよでも失敗したら 同じ幅でも心の持ちようで飛べなくなるそれはお前の恐怖心のためだ恐怖心独守剣はただの手刀憲法としてはさしたる技ではないしかしその手で疲れたら死ぬという恐怖心に勝たねば珍味お前は独守剣の餌食になる珍味この木刀を独守と思って見切るのだ

は本気で僕を切ろうとしている行くぞ金太心配しても始まらん今はライチが集めてくれたこの薬草で龍海さんを助けるのが先決だじゃが 珍味のやつ本当に読試験を破れるんかな珍味のことだきっと何とかするさどうした珍味木刀は避けられて真剣は避けられないそれはお前の目が恐怖心で閉ざされてしまったからじゃそうだ恐怖心を捨て だけに神経を集中するんだ行くぞ真理どんなに鋭い刃でも触れなければ切れはしないキラーお見事 切られてしまったら死んでしまうと余計なことを考えて僕集中力なくしていたよ老師よくぞ短い間にそこに気がついた老師のおかげだよ珍味今のお前ならこの谷は飛べるはずじゃはい落ちたら死ぬと思うから飛べないんだ幅はさっきの側と変わらないんだ 今度こそ飛ぶぞ飛んでやる食うか た意外にいいやつじゃんどうして龍海さんや大林寺のことになると意固地になるの兄さんは僕の誇りだった その誇りを叩き潰した兄さんは大林寺に殺されたんだきっと何かの間違いよ今にわかるさ大臨時が世の中のための憲法とは表向き実は殺人憲法がその実態ということがなもしそれが本当だったら私パンダに噛まれて死んじゃってもいいわん リンジがあなたを殺そうとしなかったらもう一度話し合ってカイリンジの殺し屋たちがきっとこの谷を埋め尽くす俺がこの剣で必ず奴らを倒してやるジミーお前一人か戦いに来たんじゃない あなたに大臨時への誤解を解いてもらいたいんだ負 <laughs> けの顔を吐いてやるやめては約束が違うでしょ大臨時があなたを襲ってこなければ話を聞くって奴らのやることなど信じないラジ行くぞ毒手剣だけが武器じゃないぜ 鋭い蹴り次はどっちが来るかわからないぞ誘拐の後を追え待て誘拐生きていたか誘拐さんライチの探してくれた薬草が効いたんだよやったねウォン君に知ってもらいたい大臨時憲法は決して望んで人を傷つけたり殺したりする技ではない黙れ お前の言うことなど信じられるか竜海よお前の知っている真実をウォンに告げるのじゃ人を傷つけまいという心遣いが真実から目をそらせてしまうことがあるしかしそれでははい大総長ん君の兄さんは確かに素晴らしい憲法家だったしかし 激しい修行に耐えるほどの心臓の持ち主ではなかったのだ太陽なぜ病を隠して弟に大臨時一の剣士になると約束をしたんですだからバカなすぐ医者に待ってください弟には私は戦いで敗れたと病に倒れるような弱い兄では弟の 弟の期待分かったもし病がなければパイロンは大臨時一の剣士になれたろうそうかそうだったのか嘘だ兄さんは世界一の剣士だ病気で死ぬような腰抜けではない大臨時は 殺人剣だ相手は僕だ珍味一人ずつ血祭りにあげてやる来い 珍味はやられっぱなしでからぬは大臨時が殺人のための憲法ではないことを身をもって教えようとしておるのだ頑張れ珍味頑張れいつの間にか恐怖の虜になっている奴の特殊権に全神経を集中するんだてや <laughs> をもってさんの無実を証明するんだ気合を忘れたか気合殺さん俺の負けだ僕は試合だと思っている これは殺し合いじゃない大臨時憲法にとどめはないんじゃよね大臨時は殺人権じゃなかったでしょウォン君に見せたいものがあるこんな立派な 龍海さんお俺はみんなの心を誤解して自らの手を毒で汚してしまった左手は悪魔に委ねてもまだ神の右手が残っている必ず君はやり直せるそうだよウォンさんの気迫はものすごかった特殊権を使わなくても立派な憲法家だよウォン憲法とは心と体を鍛えるものだ みんなにはいろいろと迷惑をかけたな金太、ラオチュ珍味でも人質にだったり薬草を集めたり一番大変だったのはライチじゃないかな見直したわライチライチありがとう大変だって龍海さんのためだもんやだそんなに見つめないで困っちゃうお嫁さんにしたいなんて言われてもライチまだ子供だし そんな情熱的に迫られるとライチ弱いんだ <laughs> こうなったら万里の頂上から飛び降りたつもりで OK しちゃおっかなこんな私でよかったら何を一人でブツブツ言うとるみんなもう行ってしもうだぞ <laughs> 闇の世界に迷った少年が一人 珍味のまっすぐな心に触れよみがえりました珍味は技だけではなく心も成長しつつあったのです 極悪山賊の黒煙団に捕まっちゃったって言いたいんでしょ姉ちゃんが姉ちゃんが黒煙団を相手にチーミが大活躍する「鉄拳チーミ第9話」「姉ちゃんを救え黒煙団現る」ねちゃんとやっといたからありがとうみんな見てね